сіздерге бүгін келгенімізге өте ризамын ризамыз қуаныштымыз сіздердің осындай ашық әңгіме айтқандарыңызды қайталап айтамын сіздерге ризамыз міне жаңа қазақстан әділетті қазақстан деген осыдан басталады деп ойлаймын енді сіздер бізді бүгін шамалы сынады деп қайтып көрмей кетеді деп ойламаңыздар біз қайтып бұл депутат болған кезде осы азаматтар мен ойлаймын кім жаңа мен ақтың өзі уәдесін беріп отыр жаңағы келемін деп сондықтан біз әлі талай сіздермен жүздесемін қалай әлі жүздесемін иә халық айтсын міне нартай ол да деп отыр сіздерге сондықтан сол кезде міне осының барлығы иә, бұл біздің сіздерге деген жасаған өзіміздің қадамымыз сол қадамды сіздер қабыл алыңыздар біз сіздердің артқа шегініп отқан жоқпын біз сіздерге қарай ұмтылып отырмыз жаңағы жұмыссыздығы мәселесін тағы да қайталап айтамын соны айтқан кезде жаңа мен есіме түсіп тұр өте дұрыс әңгіме айтты әлгі еңбек центр занятости ғой жаңағы сол туралы айтты ғой еңбек ә, орталығы жұмыспен қамту орталығы жұмыспен қамту орталығының жұмысына менің көңілім қанағаттанбайды оларды мен қарағандыда жүргенде де басқа қызметте жүргенде де мен оларды ылғи шын себебі олар кабинетінде отырады ана компьютерде шыққан әлгі э, өздерінің базасындағы сол бір елу мың жетпіс мың теңгенің жұмысын шынайды солай ма иә иә ол басқаша болу керек біз бағдарламамызды оқысаңыз біз былай дедік оны таратып мобильдік топтар құру керек халықтың ішінде өздері аралап жүретін жаңа халық айтсын сияқты соның ішінде аралап жүретін содан кейін ана көптеген жұмыс беретін мекемелер жұмыс работодатель жұмыс олар жасырады мемлекеттік органдар жасырады соларды біз билік шығаруымыз керек оларда қанша сендерде жұмыс орны бар жасырма деп соның бәрін салып жергілікті жерлерді ауыл ауыл аралау керек сол біздің бағдарламада бар ол үлкен мәселе оны біз аяғына дейін жеткіземіз онымен мен кезінде өзім айналысқам қарағандыда 17 газель мәселесін алып соның сыртына жұмыспен қамту орталығы деп елдар білет асхат аймағамбетов деген менің орынбасарым болды екеуміз осы мәселемен айналыстық базар базардың барлығында біз адамдарды отырғызып қойдық облыс советтің адамдарын және де атамекеннің адамдары солар отырып келген адамдардың жастарға бірінші кезекте сенделіп жүрген білімі жоқ мамандығы жоқ ынтасы жоқ үйі жоқ күйі жоқ ауылдан келген жастарымыздың барлығына сол жерде көмек көрсеттік төрт айдың ішінде төрт мың жас келді солардың жартысына жуығы жұмысқа тұрды қаншама біздің мемлекеттік бағдарламалар бар үш айлық курстар бар алты айлық курстар бар оның стипендиясын төленеді басқасы бар шәкіртақысын соның барлығын жастар білмейді соған біз көмектесуіміз керек ол үшін жаңағындай центр занятости қаланың ортасында тұрып оған ешкім бармайды тұратын емес соны бөліп ол мобильді топтар жүру керек солар өздері елдің ішіне кіру керек жастарға барып соларды қолдан жеткізіп жүріп жұмысқа тұрғызу немесе мамандық алатын курстарға апару керек біздің ойымыз осы сіздер қалай ойлайсыздар дұрыс па рахмет бір сұрақ қойсам болады ма мен қазір бір бір секунд бір секунд болды мен қазір қазір естіп келіп тұрмын иә келіп тұрмын мен бір секунд айтайын деп келдім ринаттың несін қазір көріп тұрмын прямой эфирден сосын жүгіріп келіп тұрмын біздер мына мұнайдың үстінде отырмыз иә. иә жылына отыз миллион тонна мұнай өндіріліп жатыр иә бұл осы жылойдың ішінде бірақ жылойдың сұхбатын көріп тұрсыздар қала деген атымыз бар атымызға затымыз жоқ иә айта берсін енді иә бәрін де айтқан шығарсыздар айтамын айтамын мен кім шынар кешеден сұрап жатырмын қашан келеді қашан келеді деп бізде жолға ма жолға боламыз мен ал мен қазір ғана мына промой кешен сұрап жатырмын қашан келеді қашан келеді уақытын айтыңдаршы келейік келейік деп қазір ғана көріп қалып келе жатырмыз мынау үйді мына жақта сөйлесейік менің елу бір анам бар қазір елу бір анам келе алмай қалды мана айтамын жіберді ол аналар мына өзіңіздің айнымай а білмеймін мен білмеймін түсірсем ба түсірмесем ба тіпті елу бір анамның осы екі мың жиырма үште жекешелендіріп береміз деп үйін үйлерін әлі жекешелендірген жоқ оларды очередьтен шығартса көпбалалы аналар қырық жыл болған үйлерді берді сіздікіндей проблема қазақстанда жоқ деген иә сізге былай шешіледі жоқ шешіледі деп айта алмаймын просто мен жаңа соны аналарым келетін еді біз ештеңе қалып кешеден сұрап жатырмыз қай уақытта келеді қай уақытта келеді қай уақытта болады жиналыс деп ешкім айтпайды қазір мына тамойдың көріп қалып келе жатырмыз ол балда ол аналарымның несін кімді айтамын жанайқайын бізде әйелдер қанаты деген бар кім қайда мираның көрсетіңіз мира қайда міне міне мира аманаттың әйелдер қанатында осы иә аналардың проблемасы елу бір адамның жаңағы жиырма үште үйлері бар еді жекешелендіріп береміз деген не очередьтен шығарып тастады оларды аналар не жаңағы неде жоқ үйлер құрзыл болған үй не қолдарында документтер жоқ арендованный қылып алып отыр қазір біз есінақ кешені сұрап жатырмыз қашан келеді қашан келеді деп ешкім бізге жауап берген жоқ олар келе алмай қалды бірақ арызды бір ғана ана бүгін беріп кетті неге аманатқа бір ғана ана беріп кетті жаңағы ұсынысқа беріп кеткен енді сол аналардың проблемасын қалай шешеміз әлеуметтік қанат құрдық осы жақында иә алатын иә бүкіл республикаға иә сол әйелдер қанатына сайлау біткеннен кейін жұмысын бастайды соның төрағалар ішінде мен де бармын міндетті түрде сіздің телефоныңызды жазып алайын біз барлық проблемаларды жинаймыз сосын сол проблемаларды біз зерттеп ары қарай шешеміз иә жеті жүз жалпы бар ғой апа әйелдердің проблемасын әйелдер өзіміз шешпесек сой сой сой сондықтан өзіміз шешуіміз керек иә айтыңызшы қанша жеті жүз екі тоғыз жүз елу төрт отыз бес отыз бес иә олар қырық жыл болған ескі үйлерді берген раиса құлсардың олар келетін еді аналардың мен қазір естідім өзім бізге айтылған жоқ кешеден бері сұрап жатырмыз сұрап жатырмыз айтпайды неге айтпай жасырады бұның бәрін апа былай жасайық оны қай жақтансың сен қызым мен ба мен астанадан келіп тұрмын ғой атың кім дедің мейрамгүл мәдәлина тележүргізушімін иә өте жақсы инстаграм маған звондыршы мен инстаграмнан табасыздар міне мейрам мадали деп тұрады қараңыз қазір міне аналар қараңдар инстаграмы осы қызға тіркеліңдер иә. мейрам мейрам адали мейрам адали иә телефон нөмірін иә. маған тіркелсін сосын бірақ біз қазір просто сайлау уақытында біз білемін ғой ертең сайлау бітсін қорытындысы шықсын сосын жаңағы әйелдер қанатының аясында бүкіл аналардың проблема бұл жерде көп проблема бәрін бірге көтеріп бірге шешейік деп жатыр хотя бы шешуге ұсыныс берейік олар очередьтен алып тастады иә иә, иә.